Yo digo yo que Sandra y грибы я подыра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегориями съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра и грибы я подыра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегориями съедены будут эти пираты Мои критика накормленные ведомо Я, я, я, ты темными сердцами Воспевалась биты базовыми Пожатинок сила, милан, сумерачи, время Чего не давала не коптит типа. Разрушив асфальт, строим мосты Кто, если не ты, кто меня спасет? Улетает дым, а не знает кто Все разругались, прочь, не горят огни Кристаль бродит, ты гривой падал Проведу с тобой ночь Я пленник Кассандры Meet someone in the way of the pain that life brings to you Boya gider yakasıyla Girip ayı fakıra Zahme bala razum Bir bala musika minta Tümünü beciliya Rakam dala cerila Yutoriya Ne sedini Bala tekini Rabbi Boya gider yakasıyla Girip ayı fakıra Zahme bala razum Bir bala musika minta Tümünü beciliya Rakam dala cerila Yutoriya Ne sedini Bala tekini Rabbi तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए पानी करता हूं आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा